Hei, jeg heter Oliver Thiel, og i denne videoen skal jeg presentere mitt pedagogiske grunnsyn. Og jeg skal bruke metaforen av en pedagogisk klesnor. Det første som henger på klesnora mi, er den franske pedagogen Celestine Frenet. Jeg er nemlig lærer i bunn. Jeg er utdannet som lærer, grunnskolelærer, og Ilara utdanning var det stor fokus Reformpädagogiken. reformpedagogikken. jai sind syntes Pädagogiken til Celestine Frenet var særlig flott. frenet Pädagogiken ta utgangspunkt i barns egen interesse. Barna utforsker werden, for die er nysgjerrige o will finne ut dann ting hänger sammen. Die lager til og med sine egne men da jeg har jobbet på skolen, skjønte jeg fort at det er ikke så lett hvis rammebetingelsen ikke stemmer. Jeg kommer fra Tyskland, og der er det stor fokus på prestasjon og karakterer, og der er det ikke alt som barn må lære seg, som de er selv interessert i. Og det er faktisk det samme i barnehagelærerutdanningen. Der jobber jeg nå. Det er ganske mange studenter som ikke er interessert i det faget som jeg underviser, matematikk. Så en viktig oppgave som jeg har, er faktisk å vekke interesse hos studentene og begeistre studentene for faget matematikk. Men interesse er ikke alt. Det handler også om forståelse. Og det er neste pedagogen som jeg vil henge på klesnora mi, der er Martin Wagenschein. Han har forsket hvordan barn forstår fysikalske sammenhenger. Og jeg liker godt at han har sagt det er faktisk et menneskerett å forstå det som er forståelig, det som kan forstås. Et viktig verktøy som jeg bruker i undervisning, er den epistemologiske trekanten, som viser sammenhengen mellom de erfaringene som vi gjør i den virkelige verden, de tankene som vi lager oss på grunn av disse erfaringene, og de ord som vi bruker for å beskrive disse erfaringene. Som det navnet epistemologisk trekant viser, handler det først og fremst om episteme, altså faktakunnskap. Men jeg tror det handler ikke bare om det. Neste pedagogen som jeg vil henge på klesnora mi, er John Dewey. Han har nemlig vist hvordan erfaring og forståelse henger sammen, og han mener faktisk at det er refleksjon som gjør at en erfaring leder til forståelse. David Kolb er en av sine medarbeidere, så en av Deweys medarbeidere, og han har videreutviklet den teorien, erfaringslæring, til en syklus. Det begynner med en konkret erfaring. Og det brukes, bruker jeg også ofte i undervisningen. Så vi begynner for eksempel med en praktisk aktivitet, som for eksempel en papirflykonkurranse. Og så reflekterer studentene over det som de har erfart i denne praktiske aktiviteten. Første spørsmålet er da hva? Hva har egentlig skjedd? Men også altså, neste er så hva? Hva er egentlig betydningen av det? Hva kan vi lære av det? Hva er det generelle som man kan dra ut av denne eksemplariske situasjonen? Og her skjønner dere kanskje, kanskje at Klafki også kommer inn. Så zu studentene ne, må faktisk konstruere sitt egen kunnskap, sine Theorie, ja, på grün av sine erfaringer når de reflekterer over det, men det er selvfølgelig laran som hjelper til i denne refleksjonsprosessen. so så er neste spørsmålet hva nå? Hvordan kan wie bruke det som wie halat, lært? Hvordan kan wie anwende, den teorien? Hvordan kan de bli praktisk? Og der er det i barnehagelærerutdanning også når det gjelder matematikk, at de da planlegger hvordan de kan gjøre det med barn. Enten på matematikkdag, for eksempel, når barn kommer til høyskolen, eller senere når de er i praksis. Og i denne utprøving, eksperimentering, gjør de nye erfaringene, og sirkelen begynner på nytt. Og egentlig er det ikke en sirkel, men det er mer, man kan mer beskrive det som som en spiral, for det fører jo til en dypere og dypere forståelse av sammenhengene. Donald Schön skiller to forskjellige måter å reflektere på. Eller egentlig er det to forskjellige situasjoner når man reflekterer. Så det var Kolb bruker i sin modell er refleksjon over handling. Så etter handlingen har skjedd, reflekterer man over det som har skjedd, for å se sammenhenger og finne ut betydning. Men så finnes det også en refleksjon i handling, og der ifølge Schøn er det de erfarne pedagoger som er i stand til å gjøre denne refleksjonen i handling. Så mens de er i den konkrete situasjonen sammen med barn, reflekterer de over det som skjer, for å kunne tilpasse sine handlinger. Jeg opplever ofte at det er vanskelig med studenter. Jeg har til og med studenter som ikke ser poenget i det å gjøre praktiske aktiviteter, for de skjønner egentlig ikke hva som er hensikten med det. Og da synes jeg er den modellen som John Cowan har laget, som er også en videre utvikling egentlig av Kolbs modell og Schøns modell. Han skiller faktisk tre forskjellige refleksjoner. Så han kjenner også refleksjon i handling og overhandling, men han begynner med en refleksjon for handling. Og det synes jeg er ganske interessant, så før jeg gjør en praktisk aktivitet med studentene, skulle jeg egentlig reflektere sammen med dem over hva er det temaet som vi skal jobbe med. Hva er vil vi egentlig gjerne lære om det, og også altså, hvilke førkunnskaper har studentene egentlig om dette temaet. Så går de i handling og reflekterer i handling over hva som skjer, og hvordan kan de påvirke det som skjer, og så etter handling uh, reflekterer de over hvordan kunne de uh, ja, påvirke det, hva som har skjedd i handling, og avsevajic enkli bra och vad kunde man göra bättre? Och jag har sett att man kan faktiskt integrera det i KOLP, sin erfaringslaringscirkel. Så där har vi den reflektionen i handling och den reflektionen över handling som vi allerede har snackat om. Och så kommer faktiskt den reflektion för handling komma i den fasen da man planlägger den nästa aktiviteten. Så da er det faktisk studentene selv som planlegger den neste aktiviteten, og hva de vil gjøre, og det er også en viktig refleksjon. Og når vi ser på den forståelsen som er så viktig for meg, så synes jeg denne forståelsen den handler egentlig ikke først og fremst om episteme. Den handler i stor grad om det som eh, Pierre-Marie van Hiele kaller innsikt. Så det å se sammenhenger å forstå sammenhengene, forstå strukturene for å kunne handle på en hensiktsmessig måte i en ny situasjon, det, er det van Hiele, hvordan van Hiele definerer innsikt. Og det synes jeg stemmer overens med det hva Aristoteles kaller for fronesis, praktisk klokskap. Nå kunne man si, er det egentlig et pedagogisk grunnsyn handler det ikke først og fremst om didaktikk, men så har jeg sett at Arve Gynnestad beskriver et, en modell, en utvidet dialogmodell, som pedagogisk grunnsyn, og med denne modellen sier jeg meg egentlig enig, som handler faktisk om at det er barn og pedagog som er i dialog med hverandre, som er likeverdige, for Ave og jeg tar utgangspunkt i et kristen menneskebilde, så vi er alle skapt som Guds bilde, og derfor er vi likeverdige. Men så kommer som tredje inn kulturen, så det miljøet vi befinner oss i, og vi, både barn og pedagogen, er også i dialog med denne kulturen. Og denne modellen minner meg veldig sterkt på den didaktiske trekanten som Johan Friedrich Herbert har utviklet. Den eneste forskjellen er egentlig at han erstatter kultur med innhold. Det innholdet som barnet skal eller vil lære. Og så er det også en annen forskjell at Herbert setter faktisk barnet på toppen av trekanten. Men det spiller kanskje ikke så stor rolle, for det er nemlig viktig at det er en likesidet trekant. Så det betyr at det skal ikke være bare fokus på barnet, heller ikke bare fokus på pedagogen, og heller ikke bare fokus på innholdet, men det skal være likevekt mellom alle disse tre som er i dialog med hverandre. Og det gjelder ikke bare Barnehagepedagogikken, synes jeg, det gjelder faktisk også meg og studentene. Så det er Vi er i dialog, jeg er i dialog med studentene for å hjelpe dem til å forstå innholdet. De må jobbe med innholdet, så de er i dialog med innholdet for å eh, gjøre erfaringer og uh, ja, lage sine egne teorier. Og jeg er i dialog med innholdet for å planlegge og tilrettelegge for at studentene kan gjøre erfaringer med det. Og det er mitt pedagogisk grunnsyn. Takk for meg.